Eu gostaria de saber agora um pouquinho das coisas que a senhora gosta de fazer, das coisas que a senhora tem interesse. Antes, doutor, eu gostava muito de cozinhar. Mas agora, nem isso. E eu não sei o que acontece, mas eu me sinto assim, indiferente a, a tudo o que acontece ao meu redor. Certo. Mais alguma coisa? E eu, me, eu sinto um cansaço, doutor, um cansaço. E nem exercício físico eu faço. É um desânimo, uma falta de vontade, um peso aqui no ombro, sabe? As coisas que te tinha interesse antes, hoje não tem mais? Não, não tenho mais, não tenho mais. Às vezes a minha vizinha, é, ela me chama para tomar café. Sabe o que, que eu faço? Eu fico quietinha, quietinha dentro de casa para ela pensar que eu não estou.